ja prvo moram da se prekrstim. Moram. Vernici pravoslavni može da se mole gde god hoćete. Crkva je samo mesto gde se to održava, a molitva može da bude na bilo kom delu. A ja moram da se prekrstim iz razloga zato što imam informaciju da je iz budžeta opštine Trstenik finansirana LGBT populacija pederi. Moram da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik? Molim vas, molim vas, gospodin Imonović, vodite računa o braći. da pitam, ra... Nemo nemojte, da me Nemojte, nemojte da pominjete takve reči. Kako? Pa Ovo je skupštine da opštini, molim vas, pa vodite računa. Moram da kažem LGBT. E, recite, da recite da kako, kako smatrate da treba, ali pa ne nemojte da upotrebljavate reči koje ne, ne pristoje ja ovom domu. Ja upotrebljavam, gospodo, Gospodo, ja upotrebljavam srpske reči. Ja govorim srpski. I ne govorim turski, ni engleski, ni nemački, nego srpski. I to LGBT, šta ja znam tamo, se zovu, bato moj, pederi. I ako neko hoće da bude peder i hoće da to finansira, neka to finansira iz svog džepa. Nemo da finansira od moje para i od para građana ove opštine Trstenika. Ko je bre lud da to uradi? Ja moram da im dalje to istina. Ovi ovde se zahvaljuju. Zahvaljuju se opštini Trstenik na finansiranju. Ljudi, dalje to istina nije istina. Ja to hoću da znam ovde. Pare su dati iz budžeta opštine. Molim vas, nije tačka dnevnog reda to, pa nego izbor revizorske kuće. Ma ne može da te ne interesuje. Pa ne interesuje. Radi se o reviziji pazi. Radi se o izboru revizorske kuće. Izbor revizora. I taj revizor treba da to konstantuje. ja moram ovde da kažem, znači radi se o budžetu, Molim vas, vi ste čuli šeficu da će izveštaj taj da dođe na dnevni red. Prema tome, nemojte vi unapred da, da tumačite šta će da bude. Ja moram Ovde. Da li je ovo istina, ljubo? Što ovde piše? Znači, opština, zahvaljuju se opštini Trstenik na finansiranju. Gospodo, ako ste to uradili, to je bre luda kuća. Ko bre finansira bre peder i dalje to je istina, molim vas. Alo, da molim vas, gospodine Vilimonoviću, zadnji put vas opominjem da ne upotrebljavate takve reči pa Pa kako da kažem? Kaži mi drugše kako da kažem, ajde. Kako se to... Ajde, molim vas. Ja se samo nadam da gledoci koji ovo gledaju srpski dobro razumiju, pa će razumeti i vas. Pa ja se nadam da će da me razumeju. Da li je moguće da su pare